que tienen problemas de decisión. Sí, podemos romper el chat de песенку, когда вот, вот эта песенка.

aprender uma pessoa a Só. Só que foi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu do mundo. Thank you.

Берите снайпер! Парень, взял! Я заметил, сильно травмировал.

Dai, devo usare il mio che stava Send from the north and deep to fucking link. Die. Die. Die. tener que patrullar. Listen. Stop. Vem cá, bota uma leite. Aqui no vídeo. things off. He's like, let's go, let's go, Well, it's not continuing, but that's his skill. That's his skill, but he's good at us. وانت تبي تقول لهم ما تبغون تقول لهم ياخذ الله muito mesmo. Ci chiese che manda potere in di contrasto, ma è stato che così, trasduce, sì, tutto il mondo. 不是，就是这个这个，你说很苦的，他反正要挺多困难的，他是干那些文化输的

Ah, acho que isso não foi violência. É, fica bonitinha. Vamos ver se é bom, vamos ver. Não vai ver pelo cabo. I'm hmm, not going to do it. Né? É, eu juro, um custo mínimo por 70 minutos. No. No. Oh 情。 Just saying, it's the, these, little things. Jim Jim. Eu sou o Vitor.

questo quanto a poco show you I my keys am gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Bu sonunda hedef edin. Nasıl? Nasıl? Ne kadar kutu takip edin. Süper kumda. Sonunda. Yetinelim ya, yetinelim ya. Ne kadar sakın. posizione. No, grazie. Ah. mother Eu vou ver contra Desta vez Di fronte a Costanza vinceremo schiavici Come quella volta che ti ho lasciato avanti Mi ha fatto E ti ha lasciato per contatto Esatto, Pero si puedo con mi cuarto. Vamos a hacer, vamos a levantar. Puta, que te va a dar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, appoggiati per principio, così che nulla. Allora, ma se è che vedo nessuno, che vedo che nessuno ci vede nessuno. Eh, che nessuno? Questo bruscino è preso più della macchinetta? Sì. Buongiorno. Ah, Jesus fizer! Сейчас поговорим, что подвел, он сидит. Dopo si deve sentire del seccato.

我看看看 инфаркт foi um improviso

这是 опять на него шар. Просто пусть. Обидели. Ты что, ты меня запятил? Запятил, запятил. vai ver você aqui. Como é que vai ver você? Eu não vou ver você, eu vou ver você. Ele... Ele... Mas eles... É que aqui vocês podem publicar. disso. Minha cupola, tudo foi. E primeiro essa vila, pedaço da minha. Uhul, uhul, uhul. devo ecco, costruire un link e basta. Questo è il ritmo solo. Allora, questo è perché quello non me lo segna per fare. No, è proprio la qualità della fase del cervellino. Ma non c'è il Ma non lo sto dicendo, sta male un po'. Basta che adesso non può prendere, non può prendere un po' di Ah, come te la devi, 큰 목사가 자주한 걸 그렇다 네 그래 그래 그래 그래 그래 어, 벌써, 벌써, 벌써. 소아지 그러니까 중간이나 이거 벌써 시간 났다는 무슨 이거. 아, 그래, 그래, 그래. 소아 선생님이 있어서 누군가 소리 짓고요. 누군가 소리 짓고, 하늘을 짓고, 하늘을 짓고. 그런데 누군가 범인이 하늘이 너무 힘들고. Madre detto, madre che ansia! Dai, bambino del genio! Perché no? Oggi è la cosa... E che stai chiedendo da fine, vedi? Sono quelli che magari è possibile, ma non è Bravo, fuori! Cosa si deve, non è tutto fatto. 있어 언제 주냐 언제 주냐 scelta di questa serie di film che ci vedete l'unico questione quindi anche maschera e la voce di la maschera vera quasi qualsiasi da partire Is this is it? Eu não você duvido, eu não não não não você você você você você você você você Eu Eu Eu estou Я вот мы сегодня не слышим.